Antes de empezar con este video, hice una encuesta a mi comunidad si querían que yo en mi próximo video subiera Free Fire o otros videojuegos. Y bueno, el 83% dijo que grabara videojuegos, así que pues... Agachate y conocelo. <laughs> Aquí estamos, mi querido amigo. Así que para esta ocasión les voy a traer un videojuego de terror, sí chicos es la primera vez que voy a traer un videojuego de terror al canal, ya pues que nunca he grabado uno. Bueno, sí he grabado uno, pero ya fue hace tiempo, así que otra vez vuelta voy a grabar otro videojuego de terror. No digas mamadas, Mary Jane. Así que chicos, no olviden dejar su like y suscribirse porque es totalmente gratis. Y vamos con la intro. Me cago en la ley. Y muy bien chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video para el canal. ¡No puedo hacer tanto calor! ¡Me cago en la leche! <laughs> y esta vez chicos, vamos a jugar un videojuego de terror. ¡Me cago en la leche! Así que no les hago ya mucho spoiler, espero que se vean este video. Vamos a ver si este video puede llegar más de 50 likes y más de 50 comentarios. Así que no les digo nada más, espero que les guste este video y nos vemos. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Ok gente, ya me encuentro aquí en el juego Yo te doy lo que te quiera, para menos tubo suave Así que gente, ya me encuentro aquí en el juego Voy a jugar este videojuego de terror ¡Alto ahí, loca! Esta cosa es real, hijo para serles sincero, ya probé el juego, lo jugué en línea gente y la verdad es una experiencia muy bonita, porque digo muy bonita porque estábamos jugando en fácil y casi no nos daba miedo. ¡Ay, mi pendejo! Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Pero gente, voy a jugar solo. Oh, <laughs> por Dios, tengo miedo. <laughs> Así que chicas, si están viendo este video, por favor les pido de todo corazón que quiero hacer traumar, así que si están viendo este video sola, pues cambien de video rápidamente. Mejor te porque me quieres ver la cara de estúpida. Pues ya la tienes, no hay necesidad. pito, pendeja. O pues, no sé, eh, llamen a su amiga, a su prima, a su hermana. Yo no tengo novios estúpida. Y chicos, pues a los chicos no les digo nada. Si son de verdad unos varones con los bien parados, ustedes ya saben, pues acompáñenme en esta aventura. Tú demuestra quién manda, coño, sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártela. Bueno, mis queridos amigos, Lo que faltaba antes de seguir viendo el video, ya sé, vamos como 3 minutos de habla y habla y no empiezo el gameplay. Sí, gente, lo sé, sino que les quería avisar que más adelante en el video no se va a escuchar mi voz. Bueno, sí se va a escuchar, pero bajito. Y espero que me disculpen por ese pequeño fallo, pero no les hago mucho spoiler y sigan disfrutando del video. Perfectamente claro y entendido. ¡No puede hacer tanto calor! miren gente la hora que es 6 y 56 pm Bueno, no es muy tarde para... Para grabar Ay no gente, no, es que na, la, cuando se me acaba la linterna en la batería <laughs> abrir la... no sé... <laughs> No, no, gente, yo no, no voy a poder. Dice tareas. Caja de fu... Yo soy un bruto. ¡Wow! A ver, dice, caja de fusiles fila, encontrar tokens, abrir la puerta. La puerta, vale, vale, vale, vale, vale. Amigo, huele raro. Huele a muerto y a calcetas sudadas ahí. ¿Aló? Huele al bubu de Honey Bubu, viejo. ¡Malcolm! ¿Buenas? Yo por ahí no paso. Uy, gente, voy entrando. Esto me da una mala espina. Gente, a ver. ¿Escuché bien o mal? Es que no le quiero subir. No le quiero subir todo el volumen, ¿eh? Uy, la la. ¡Ay, cabrón! A ver. Gente, me va a dar un infarto. Si se me aparece, se cancela el video, ¿eh? Y esto que esto aquí, no lo voy a editar mucho. Me cago en la leche. Tres ricos doritos después mamacita rica preciosa de mi vida XD. No encuentro nada de nada. ¿Puedo pasar por aquí? Ay no gente, puedo pasar por aquí, yo recién me di cuenta de ese dato. Puedo pasar por aquí gente, yo cuando estaba jugando el juego no me di cuenta que... ¿Aló? Aló, ah, no, no, no, no, no, no, no. Ya yo no aguanto ya. Ya yo no aguanto. No. No, no, no, gente. Eso es ser bárbaro. Gente, yo no, yo es que yo no quiero, ay no, gente, tengo que entrar. ¿En serio tengo que entrar? Sí. No, a mi linterna. ¿En serio tengo que entrar? ¿Aló? ¡Aló! ¡Buenas! No, este es el. La cancha de Basketball What the fuck? ¡Aló! <laughs> ¡Gente! No, en serio, estoy temblando. Estoy temblando, amigos. ¿No? Se me trabó. Es que yo, yo siento que se me trabó el fuego. A ver. Amigos. Amigos, no encuentro nada por acá. No, en serio, yo. No, gente. No encuentro nada. Vamos a ver por acá. A ver. Vamos a ver. No hay nada. Por favor. ¿No hay, en serio, no hay unas llaves o algo? A ver. A ver. ¿Esto qué es? Es esa cosa de música. Pero no sé para qué es. No me la deja soltar, ya, ya, ya. Eh, ya ni nada por acá, ¿no es verdad? Ya no hay nada por acá. A ver, gente, ya. A ver. Mi momento ha llegado. ¿No? ¿Aló? ¿No? Buenas, buenas, buenas, buenas. No, <laughs> no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Tacho! <laughs> ¡Me muero! Gente, no, no. A ver, a ver, a ver. Ábrete. Ábrete. Ábrete. Eres un grandísimo estúpido. ¡No! <laughs> ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! <laughs> ¡Me voy a morir! No, a ver, a ver. Amigo, estás ahí, Dios, estás. No, gente. Te juro que si desaparece me va a dar un infarto en los primeros 5 segundos. Ay, yo no sé por qué. Ay, ah, ya, Jackson, deja decir cómo. vamos a, vamos, vamos de una fuerza. No, no, no, no, no, no, no, no, no. LOL. LOL. LOL. No. No. Por favor. Por favor. Se... No mames, casi me cago del susto. ¡Ay, gente, no! ¡A la bestia, que espera! Una, es que experimentar esto, esto es la hostia. No, gente, lo vamos a dejar hasta aquí. Lo vamos a dejar hasta aquí, no. Imagínense que en la escuela salga eso. Imagínense que en la escuela salga eso, peor que sale en el hospital y en las alcantarillas. Así que dejen su like en este video si quieren una segunda parte, gente. Dejen su like porque miren, de verdad no hicimos nada. Mira, tiempo sobrevivido 7 minutos con 24 segundos. No, gente, yo lo voy a dejar hasta aquí. Nos vemos en el otro video y bye.